umoshe washiya nje ii-crayons zihleli nje phaa phantsi zodibana nomntana ethini ethatha icrayon ebhala edongeni lakho kubalulekile ke apha esikolweni ubanike ithuba lokuba okay sizawubhala ngoku umntu uzawubhala masithi umzekelo bebezobile ne bathi ke ngoku after bezobile uthi mababhale le nto bayizobileyo uzawubona ke into yoba bayabhala xa ujongile abantu uba mm, mm, mm, ayikho ke nale nto ibhalwe apha kodwa ke funeka uhambahambe uthi okay yintoni ithini le nto uyibhalileyo umbuze akufundele uzawuva ke wena ke into yoba uzayifunda le nto ayibhalileyo loo nto ke ithetha uthini ithetha into yokuba udibanisa umbhalo nento efundwayo yiyo loo nto ke ngokubalulekile lathuba Masike sijonge umisi mtshayi naye uba wenza ntoni na. Amatye, amatye bekhona kanene phaa ebalini. Bewesenza na amatye, bewendawoni. Amatye bewesesantini unyanisile ibhokhwe zihamba phezu kwamatye. Ewe uyena mntanam athile amagama wabhale apha ndoda ndabona umisuzamile ubhala. Eli lithini igama lona? ibhokhwe kawuphinde ulikhombe igama lithi ibhokhwe lilibona ibhokhwe utsho uyanda ibhokhwe bezingaphi ibhokhwe bezibebalinganene bezingaphi bezintathu good boy um emihle iibhokhwe zitya ingca yhu wenza isivakalisi esigcweleyo iibhokhwe masiphinde sikhombe iibhokhwe zitya ingca yhu khawunika umiso i-five good boy iibhokhwe zitya ingca khasixelele nawe entle mntanam um mm. ibhokhwe ewe ibhokhwe encinci utsho uthi ibhokhwe encinci nyusile izinto enamisa kakuva khoze phinde ukhombe ibhokhwe enkulu mm. Ibhokhwe encinci. Ibhokhwe encinci ewe. Eli lithini lona igama? Ibhokhwe ibiphakathi. Ibhokhwe ephakathi. Look how you how fast. Yho, bethu na nanku lizalisa ufuna uthetha naye.